Wenn du stirbst, endet das Video für Fortnite Battle Royale Solo. Okay, eigentlich mache ich kein Fortnite mehr, aber okay, gerne. Jo, da sind wir in Fortnite. Ähm, ja. Schauen wir einfach mal, was wir so reißen. Ich glaube, ich gehe die Agency. Oder nee, ich gehe einfach Retail. Und schauen wir mal, wie es wird. Ach ja, Fortnite. Let's see. Wie immer, gerne Vorschläge unten in die Kommentare. Einfach, wie jetzt den Kommentar, was ich vorher gezeigt habe. Einfach so, wenn du das und das, dann endet das Video. Und dann das Game darunter. Fertig. Aber jetzt spielen wir erstmal. Schauen wir mal. Ich hoffe, das wird jetzt wieder <laughs> nicht so ein kurzes Video wie letztens, sein. Äh, das war einfach so... Wie viel waren es? 29 Sekunden? 19 Sekunden, glaube ich, oder sowas. <laughs> ich hoffe, das geht ein bisschen schneller, aber leider sieht es ja an der Time. Aber ja, passt schon. Lass mich wieder Fort noch reinkommen, ey. Jetzt die ganze Zeit Warzone gezockt und jetzt auf einmal wieder Fortnite. Das ist ja ganz komisch. Aber es ist komisch, mit E wieder zu öffnen. Ha. Ah ja, äh, was ich nochmal sagen wollte. To all English viewers, I have a subtitle in English. Perfectly translated, um, so you can understand what I'm saying. Ich habe es gerade auf Englisch gesagt. Ich habe einfach einen Untertitel. Ich mache einen Untertitel, damit die verstehen, was ich sage. Er ist über mir. Schauen wir mal. Okay, einen habe ich schon mal. Und der nächste. Ach du Kacke. Puh, das war knapp. Ja, schon mal den ersten Kill. Der ist ja, gar nicht so scheiße. Das Video endet jetzt. It's time to stop. With